Astăzi este despre a denatura. În Dex este a schimba intenționat sensul unor cuvinte. Pentru mine a denatura este uh, a te juca și este ceva de bine și poți să denaturezi nu numai într-o ceartă, știi cum se spune, ci și poți să-ți uh, denaturezi uh, pur și simplu ceea ce-ți spui că vai ce groaznic trăiesc sau vai ce relații poate nu tocmai potrivite am și să le denaturez, să le schimb sensul intenționat. Să spui, wow, uh, ia uite ce uh, relații frumoase aș putea să am sau chiar am sau știi, să denaturez în felul ăsta. Ideea este că am filmat zilele trecute într-o emisiune unde producătoarea mi-a spus să-mi denaturez identitatea, așa că dacă mă vezi uh, la vreo emisiune, n-am voie să spun la care, să nu te sperii, eu sunt, dar cu altă identitate, sunt actriță. Și Uh, m-au sunat câteva colege, cum tu ești acolo? Noi credeam că este pe bune. Zic nu, mă rog, sper că tu nu ești dintre cei care cred că aceste emisiuni în care vin oameni să se plângă și își povestesc viața lor sunt pe bune, nu sunt pe bune. Așa că să ne da, denaturăm uh, uh, sensul la ceea ce ne spunem în minte, în sensul bun, nu în sensul rău. Ciao!